身边，相信爱一天抵过永远，在这一刹那冻结了时间，不懂怎么表现。温 到这里就失眠念住过客的思念遇到了这里缠成线